deve funcionar, Patrick. Vamos voltar ao Lula Molusco. Esse livro vai te ajudar a achar as palavras certas, Lula Molusco. Foi depois de ler este... <laughs> escorregador. うん senhorita. É o Sir Bob Esponja da Fenda do Biquíni, aqui para lhe resgatar com seu fiel escudeiro, Patrick. Escudeiro Patrick? Eu achei que eu era o Patrick Estrela. Será que eu era o Bob Esponja e não sabia? Bons pareis com essas firulas infantis. Ah, oh, esquece. Olha só, Bob Esponja, eu tô pra lançar a festa mais coral de todos os sete bares. Vai ter bolo, o banda e as garotas mais populares do reino inteiro. Todos vindo celebrar quem mais amam, a princesa. <laughs> Eu não vou alugar nenhum. Esse resgate vai demorar mais do que eu tava pensando, Patrick. Meu nome é Bob Esponja. Oh, tanto faz, tchau. <laughs> Que pedra enorme! Pra mim parece ser um castelo. Ou seja lá o que for, eu quero viver debaixo. A pizza tricas tudo! É, é pizza pra você e eu. Formato perfeito. Um pouquinho faz bem. Pronto, cobertura total. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. É uma descida em tanto. Sabe, você devia tentar virar um balão também, Bob Esponja. que podia contar com você, Patrick. O vento aqui tá muito forte! O vento aqui tá forte? Não me sobre! vez. acho que agora tem uma passagem. Você é mesmo meu melhor amigo. Pronto, Natal. É filhão. Sem a Patrick, que... É Espera... Vai e a sua... E a vasilha do... Peguei! Ah, é? Eu também lambi a sua geladeira. Nem preciso comentar como é que ela... É. Não é? Acabei de me lembrar. Lambi seu fogão que estava quebrado. Ardeu ah, bastante. Você se importa mesmo? Acho que agora deve estar aberto. Pronto, cobertura total. Prossigo dentro. Odeio esse labirinto. Como se parar aqui? Uh, ai, geleia. Tô voando. tu pensas que vais? Eu posso escolher? Quero ir para a Finlândia! O acesso só é permitido aos que foram convidados. E mesmo assim, rapazes não são permitidos. Somente os que fazem parte da banda. Faz parte da banda? Infelizmente, meus deveres privaram a princesa da experiência elevada de minhas melodias. Foi forçado a contratar talentos medíocres e de impedir que a plebe entre. Talvez essa seja a entrada. Acho melhor voltar depois, com todos os pedaços da varinha de bolhas e uma bússola. Um pouquinho faz bem. Corcel adorado. Olha, Patrick, acho que tem um animal preso nessa jaula. Minha nossa, pode ser uma... Seja o que for, é bom a gente... O animal da princesa é majestoso. E? acho que ela vai ser a chave do nosso sucesso. Pedido pronto! for Agora podemos soltar o animal. Olha, Patrick, já viu uma criatura tão uhum. majestosa como essa? A crina colorida, os olhos brilhantes e o pedaço da varinha de bolhas na boca. Não deixe o unicórnio escapar! É muito lindo! é tão velha que parece até de uma bruxa. Será que o unicórnio tá escondido atrás dela? organizar minha cabana na flor. Saudações, senhora Maruxa. Meu companheiro Balão Patrick e eu seguimos o seu... Lindo bichinho, pois ele pegou algo. Poderia convencê-lo a... Desculpe, mas tudo que arco e com tudo posso trocar isso. Dizem que basta passar um pouco na pele e você vai aparentar ter um Conte conosco, Maruxa. Uma será que... Ele só deve ter sobrado. Encha ele. Pode... Doce e grudento. Esse rio parece tão cênico. Adoraria dar um mergulho. Apesar de achar que não ia mais conseguir sair dele. Estamos chegando perto da maionese. Já posso até sentir. Patrick, é um creme de beleza. bandido prontão. Sabia que podia contar com você, Patrick. Não, obrigado. que podia contar com você, Patrick. heróis que mandei nunca voltaram. O enrugamento já começou. Volta! Agora vou embora. Ah, obrigado, senhora. Mas antes, temos que consertar a varinha. Ah, me entregue essa coisa, daí eu conserto e vocês me deixam em paz! armadores. Agora somos daqui! Que profissional! A princesa ainda... A princesa... Claro. Mas o... O quê? Não. Ah, sim. Uh, os testes vão continuar. Que bom! Não posso esperar pelos testes. Gosto de malhar à distância. Mas eu me dou por completo. Mas, pois, ah, tu tens até que eu adoro. escute lame o público além de odeia. Né? do Grudento. Vamos a comenzar. devagar. Travesseiros, Você é mesmo meu melhor amigo. Estou voando! O Tolkien faz bem. gosto de vagar à distância. Se eu não comportar então e tocar minha mãe, vou morar em um castelo um dia. Tô voando! Está quase na hora dos testes. Meus tomates estão prontos. sob nova tá direção. Voando. Nada mais que ouriço. Pronto, cobertura total. soube que as bruxas não vão vir pro baile este ano. Essa sim vai ser Jura? Joga na boca do dragão se o Lula Muzilusco tocar novamente esse ano. Se eu me comportar, eu viajo Está quase na hora dos testes. Espero que não tenha convidado aquela bruxa. Recolhe gosto de vagar. Juro que me choco na boca Eu de dragão. Eu soube que as bruxas não vão vir pro baile antes. Essa sim vai ser uma... Um pouquinho faz bem. Um pouquinho faz bem. Uh, os testes vão começar em breve. Que bom! jamais te ouvi. Apito é, é pizza pra você e... e... Obrigado. Haha, Avisei. Minha mãe disse que a prática leva esperar pelos testes. Gosto de vagar a Sob direção. Nada mais que um bicho. sabia que podia contar com você, Patrick. Você vai direto pro meu bolso. suas É, é pizza pra você e você se importa mesmo. Obrigado. Obrigado. você se importa mesmo. Doce e Acho que isso deve ter um gosto bom. podia contar com você, Patrick. acho que algo está errado. Sim, ela parece estar bem triste. vou nos convidar. Você? Até parece. Eu sou a pri... Além disso, não seria... Minha nossa, Pérola. Eh, quer dizer, princesa. Pérola. Não se preocupe. Eu e o Patrick vamos... Deixem. Formato perfeito. Piti, piti. Molho tártaro. Me cansei dessa dança. Patete, piti. Hora de bater a massa do aproveite. Hora de sua velhota. Ai, Desculpe, não é nada. Arrastaram a marucha para o baile? Vamos tratar. Sua velhota. Pedido pronto. Bom apetite. Hora de bater a massa do bolo. Ah. Esse bolo é frágil, é bom ter cuidado. Aproveite! Não sair da pista de... Bem-vindo, Aproveite! É, acho que ele perdeu as calças. Esse bolo é frágil, é bom ter cuidado. Minha nossa! de bater a massa do bolo. Ah. Bom ter cuidado. Me persegue essa dança? Esse bolo é frágil, é bom ter cuidado. Seu bolo, bom senhor. festa do pijama foi um sucesso! Agora vamos embora. Acho que ainda tem proporção do shopping. É, o shopping. Com certeza ele ainda tá lá. <laughs> Eu acho. É, só preciso usar a varinha mágica de bolhas pra levar a gente. Que música horrível! Não temam, um bardo de verdade chegou. Que a festa comece finalmente! camarões Eu te abraçaria com força, mas eu tenho medo de te estourar. É, ouço... Eu não sou um balão. Abraço tá liberado. Ah, tá bom. Você merece. Ah! Conseguimos, Patrick! Todos estão de volta sãos e salvos na fenda do biquíni. Agora só falta achar o Siricascudo pra eu voltar a trabalhar amanhã cedo. Eu queria voltar ao trabalho. Essa... Só não fale para os populares da escola que eu abracei você. Agora preciso encontrar meu pai e ver se ele tá bem. Pra me levar ao shopping. Os vestidos de princesa estão todos em promoção. <laughs> Até depois. Pronto, cobertura total do grudento. Je vous déteste Essa tosse dele não parece ser um bom sinal sempre que eu fico assim, como algo pesado para empurrar a tosse... Tenho quase toda a doce geleia que preciso para consertar seu pequeno acidente. Mas tome cuidado, querido. Sua próxima jornada vai te levar a um local onde o medo e a diversão se tornam um só. Você vai ter que voltar ao parque de diversões chamado Mundo da Luva. Uba! É o que vamos ver. Sua fantasia está quase completa. Mas para chegar ao mundo da luva, ainda falta um ingrediente. O... Talvez a senhora Puff saiba onde encontrar o ar de um baiacu. Afinal, ela é uma professora. Esse chapéu de luva só pode significar uma coisa. Que você vai poder dar um aperto de mão com a cabeça. Sim, que as coisas estão voltando ao normal nessa cidade. É Acabou a irritação. Ah, não! O Gary vai destruir a fenda do biquíni. Mas a gente... Espero que ele não se machuque. Temos que fazer ele voltar ao tamanho. Hum, ti... Bom, uh... Socorro! Socorro! Uh, alguém que não se... Não se preocupe, senhora Puff. Vamos te ajudar a descer. abertura total. tenho que ir. Essa cidade mudou muito, cara. Tricas Kudu essa cidade muito